mu gihugu cy'ibyiza aho abakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa mugenzi kutwereka mbega twokora iki kugira ngo tuze dushike mu gihugu cy'ibyiza mu gihe rero twitegura gutaha mu gihugu cy'ibyiza birakwiye yuko tubaza umurinzi w'isiyoni mbega murinzi w'isiyoni igihe kigeze he mbega turakora iki kugira ngo tuze dutahe mu bwami bw'imana genzi ikigwa cyacu cy'uno munsi nk'uko nari mpejeje kubivuga kivuga ngo ibintu bikomeye byerekana yuko turi mu gihe cy'iherezo hariya muri mata y'igice cyane mirongo ibiri na kane mwami yesu yarabwiye abigishwa biwe mbere aranabwira n'abigishwa biwe bo mwa kino gihe ibintu bikomeye biyumvira yuko muri iyo ntara bagiyemo no mu icyo gihugu bagiyemo yuko byoba byoroshe bagenzi nagenda babwire ngo humura naho nyine ntibyoroshe n'amarira n'ahandi ibiciro by'ibintu bikomeza kuduka ku rugero ruhambaye abantu bamwe bidogera leta abandi bakidogera abandi leta nayo ikidogera gihugu bayo ngo ntibakorane bagenzi ndagenda babwire yuko turi mu gihe cy'iherezo yesu yari yabihanuye yuko inzara izotera henshi amapfa azotera bagenzi inosi yacu ikomeza kutwereka yuko yatwaze eh, ibigori abantu bararima ku bwinshi mbere n'abahinga bakazana imbuto zishasha zirobanuye mbere abahinga bakigisha abantu kurima kijyambere ariko bikanka tubu rero mugira mutangure kuzamurarima umuceri mutondekesha neza muwurime kwa buno buhinga mushyiremo ifumbire mugire nte ariko ibiciro bikakomeza kuduga bakajya batangura kwidongeranira umbure niwe wubitera ubundi nawe ngo n'uriya bitera bagenzi nagana kubwire yuko ino yatwase isi yarashaje isi yarashaje ibi rero ntabwo biba hano mu burundi gusa ariko biri kuba ku isi yose ubuzima ni ingorane abantu barashonje ibiciro by'ibintu bikomeza kuduga ku munsi ku munsi gutyo ntibashobore gushika kwihangira abantu baba barihaye ubuzima bukakomeza kuba bubi bubi bubi cyane muri ubwo buryo yesu yaravuze yuko ubwenge bwa benshi buzogwira ariko kandi buno bwenge bugomba kugwira mu buryo bubiri abantu bazogira ubwenge bagatahura igihe kigeze yamara abandi nabo bakagira ubwenge bwo ukuntu bohanga n'ubuzima hano ku inosi kubera yuko ibyizigiro byabo biri ku inosi yamara abantu ibyizigiro byabo biri mu ijoro twiteze iyindi satariyi bagenzi dukomeza kugira ibyizigiro n'aho abahinga bokora gute bakarondera ukuntu umwimbu wokongera kuboneka ngo ibiciro bigabanuke ariko bikanka naho abahinga borondera ukuntu bazana ubuvuzi buhambaye kubera yuko mwa kino gihe hari ubuvuzi buhambaye uburyo na za ndwara kera bahora bavuga yuko zidakira zivurwa zigakira kumbure ushaka ko byerekeye indwara uwo turondera ukatubwiye ariko gusa buno buhinga bwose bukomeza gukorwa ariko ntibibuza yuko haboneka abapfa ubuhinga buhambaye buhanitse bagenzi washaka wo kugura amaso ngo urabe ino si yacu iri mu gihe cy'iherezo kuko ubuzima bubandanya bushishikara ntabwo byanditswe bubandanya bushishikara kuba bubi uko ubuzima bubandanya butwereka yuko si yatwaze byanditswe byera binyereka yuko eh? turi gukora amarobine turi gukora ibi turi kwicisha abantu turi kugenda gucisha uburozi ngo kumbe dushike ku nyungu izina ziriya z'isi kandi ari twebwe ba mbere mu kwigisha abantu yuko ino si irahera kubera yuko inosi si yatwanse kubera yuko ibintu byose byanse kurondera amahera ari ingorane bagenzi ntabwo tubona ahantu ibyizigiro byacu biri twebwe ntabwo yavuze ngo tureretse iyindi si ntabwo ari mu gihe ibintu biba hano ku isi bibi mu gihe ubuzima bubandanya bushishikara kuba bubi twebwe dukwiye gufata ingingo yo gutungana no kwitegurira gutaha mu gihugu cy'ibyiza kibabaje abigisha ino nyigisho nyine ni twebwe urukundo rutangura gutimba ariko aremera agahemuka abakobwa baremera bagahemuka abagore baremera bagahemuka abagabo baremera bagahemuka abasore baremera bagahemuka abantu bose bo gihe bari guhemuka kugira ngo barondere uburyo oh, bubaho oh, iyi ni ingorane ikomeye cyane ihanze inosi yacu kandi abantu benshi bari barayigwamo injyane ziri mu mashengero nta handi ziva atari kurondera inyungu z'umubiri abantu benshi mwa kino gihe babona yuko atahandi hasigaye ubuhungiro ni gushinga amashengero maze batangure kwiba abantu babaka amafaranga ariko ano mafaranga bino bigira cumi n'amashikanwa ntabwo ari igikwiye gutangwa kugira ngo kugira ngo yizeze abantu yuko bazoronka imigisha hamwe n'ibindi ahubwo n'ibintu bigomba gutangwa kugira ngo baba wewe urukundo wagiriwe ukamenya ukuri kw'ijambo ry'imana kugira ngo uterere ufashe n'abandi bakumenye bagenzi tugomba gutahura aho igihe kigeze kubera yuko njyewe numukozi umukozi w'imana hama nkakaba naraguye ni kuvuga ngo n'abandi ntibamenye ubutumwa kubera yuko njyewe naguye ugaca wanka gutanga yesu yaravuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba runo rukundo ntabwo ruzotimba gusa muri ba bandi twahora tubona yuko ari abanyabyaha ahubwo na ba bandi bari imbere mu byerekeye kujya mu bwami bw'imana urukundo nabonye rugomba gutimba kugira ngo satana azimize umutima wawe hamwe azimize n'umutima w'abandi ibi ni ibimenyetso byerekana yuko turi mu gihe cy'iherezo yesu yari yabivuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba kandi ntabwo yarusobanuye avuge ngo urukundo rwa jimmy ruzotimba hama rwa kabura ntiruzotimba yavuze yuko urukundo rwa benshi ruzotimba abantu bose bijajara abantu bose ijambo ry'imana noneho rirabivuga neza utemeye kuba wotandukana n'inoti y'igihumbi kuba ntokwemera gutandukana n'ino koti yanjye ku bwa kirisito mbega nokwemera gutandukana n'ubuzima bwanjye mbega ukwemera bakangerera mu gihe ntoba nokwemera gutanga ino saha bagenzi tugomba kuzirikana kino kintu yesu kirisito yavuze urukundo rwa benshi ruzotimba urukundo rwa benshi rwaratimbye mwa kino gihe abantu barikunda gusa babona yuko ibyiza byoba ibyabo gusa ntibagomba yuko abandi bashikirwa n'ibyiza koko yesu yabananije avuga ko muri buryo abantu bari urukundo rwamaze gutimba abantu bamaze kugira ubwenge bw'isi abanyamanyanga cyangwa ingingo ararimbarira yuko mpemu yera azoba ko nta kino gihe mpemu yera ariko arakugwa ku bisi ashigwa ku batahajuru ubwoko bwera buri ko burerekeza mu bwami bw'imana ijambo ry'imana rimbarira yuko bwo bwo uno munsi ibi rero ntabwo bikwiye kubatangaza cyangwa ngo bibakure mu kwizera kubera yuko kubera yuko yesu yari yabivuze kandi yabyanditswe byari birabitwereka yuko bano bantu bataye umurongo bari gukugwa ko mpemu yera abantu b'isi ntibari kubararonka ikibagera bino rero bizotuma abantu bitwa yuko bari kuberekeza mu bwami bw'imana biborohera yuko bagenda kwifatanya na roma kubera yuko mpemu yera yahora ibagera ntayo bagifise bagenda kwifatanya n'ubutware bw'isi agenda kwifatanya na roma bagwa kopo kopo nyine bakagwa kubera yuko ni nyine basanzwe bakora ibyaha nabo nyine mwebuyere irikirabagera irikirabapako ka gatima kuko babona ati ntibokwica umuntu bamuhora isabato ka gatima babonaho bokorosha ibintu kose kagiye kugenda buriya abayuda bagiye gufatanya n'ingendo urukundo rwa benshi ruratimba hemu yera agakurwa mu isi akerekezwa mu bwami ku bari ko barataha mu bwami bw'imana abariko barataha mu bwami bw'imana bomatana kuri yesu bakaba biteguriye gupfa hako botandukana na kirisito ariko abamaze guta umurongo bobo bamaze gushikirwa na bino bintu byose satani azobereka yuko abateje ingorane ari abantu bashishikaye komatana na kirisito bakabandanya baruhuka ku isabato y'ukuri maze muri ubwo buryo babahinga bashuhishije umutwe satani azobereka kugira ngo ibintu byose bitorerwe umuti ari uko abantu bose baruhuka dimashe maze isabato igakurwaho kandi kubera yuko abenshi urukundo ruzoba rwatinde kandi mu yeri ikazaba yabakuyeho bariteguriye gukurikiza ikintu cyose cyotuma umutungo w'isi wiyongera bakiberaho cobaha amafaranga cobashikana kuri bya bindi bari barondera muri ubwo buryo bazaba biteguriye kumvira itangazo rya dimashe ryashyizweho kugira ngo bifatanye na roma kwica uwo wese yobabuza mu iterambere ryabo kubera yuko umuntu arinda acisha uburozi mwa kino gihe kugira ngo ashike ku ndoto ziwe bizomworohera cyane gufatanya n'ingendo za roma kugira ngo ashike ku ntumbero ziwe eh, niko bimeze abantu rero icyo gihe bazoca bashyirwaho ikimenyetso cy'igikoko aricyo dimanshe ni kuvuga ngo icyerekana rero yuko turi mu gihe cy'iherezo ni uko turi mu gitondo ni kuvuga turi mu irembo abantu benshi baramaze kwigishwa y'uko urucanco rwa korona ari cyo kimenyetso abandi barigishijwe y'uko ibi na biriya ibyo kurya hamwe n'ibindi abantu barataye ntibabona roma yo y'ukuntu yiteguye ku rugero ruhambaye gutangaza dimanshi ntibabona ukuntu wewe yaramaze gutanga itangazo rivuga yuko atayindi nzira ihari yo gutorera ibibazo isi ifise atari abantu baruhuka dimanshi ibindi byose bakabireka ni kuvuga ngo inama zose ziriko zirakogwa nta handi zerekeza gushitsa gushika atari kuri icyo kintu kandi satana arafise abantu byadusogera byari byaravuze yuko azoteziriza hamwe n'ibibazo bazosuka ibyuka biri mu kirere maze abantu basigare barima ntibimbure muri ubwo buryo nta handi agomba gufatira biroroshe yuko amapfa n'inzara ubukene byamaze gutera abantu bumvira inama abahinga bariko barabaha abanyepolitike bariko barabaha kugira ngo bashobore gutera imbere ntabwo mvuze ngo mwange kumvira impanuro z'abahinga cyangwa iz'abarongozi banyu oya ahubwo ndababwiye ko mutegerezwa kubijyanamwo hange ntihagire ikibakura ku rukundo rwa kirisito kubera yuko nta yindi nzira ihari y'uko abantu bagomba kumvira itangazwa kwakira ikimenyetso cy'igikoko atari kubikura mu bitwa yuko ari abahinga bamenyekana atari kubikura mu banyepolitike atari kubikura mu banyesiyanse abaganga badogiteri hamwe n'abandi ariko ibyanditswe byera hariya mu byayishura yohana igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na kabiri hoho havuga ati aho niho kwihangana kw'abera guserukira bobo ntibazokwakira ikimenyetso cy'igikoko kubera yuko bobo ntibikunda ahubwo bafise urukundo rwa kirisito ruri muri bo biteguye kumvira kirisito ni kuvuga biteguriye kwitondera amategeko yose y'imana kubwo kwizera mbere no gushika ku rupfu ibyo rero babiri no munsi ntabwo ari ibintu bazobamwo mu gihe kizoza ariko babirimo guhera uno munsi genza uri kurakurikirira ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi nagana kubwire yuko ariko kandi kugira ngo ibi abishike ko nuko azobanza kurimbura icaha kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshana n'icaha ciwe nyamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu ihora ari icaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza